Vanessa，我知你最近做緊一啲有關特殊教育嘅資料搜集喎。係啊，等我考下你先。好啊。知唔知全港有幾多間資助特殊學校啊？有六十二間。嗯，啱。所有特殊學校係咪都有宿舍部㗎？唔係。哦，點解最近咁多人問關於特殊教育嘅問題嘅？因為讓愛閃亮二零二二嘅專屬網站裏邊有一個網上問答遊戲《特殊教育知多少》，考下大家對特殊教育嘅認識。 咦，咁呢個我又知喎。當大家完成遊戲之後，除咗有證書，仲可以下載由特殊學校老師同埋學生設計嘅表情符號添㗎。如果我想知多啲有關特殊教育嘅資料，我可以點樣做呢？嗯，教育局其實有一個叫做容情特教嘅網站，上面有好多關於特殊教育嘅資訊。大家睇完之後，啲問題一定難理唔到嘅。不如大家一齊參加遊戲啦！ Só é gay 寻梦者，地长跑尽全力领先，用我心脑袋迎接待延迎接每一天。寻梦者，启程起跑线，在这狮子山下冲刺。